对，把尖的地方往上压，那它的尾巴就会立起来了。对，就是这样子，侧面水滴在中间，然我再做一次。你来了。好，水滴在侧面对不对？然后用手稍微往上面提，这样子，它的尾巴就会翘起来。好。 那这边呢？等一下好的时候，你就可以看一下。你可以先把你的头跟身体结合比看看，看这个的比例你觉得 O 不 OK？如果说，哎，你做完发现不行，他的身体应该要再更胖，那你可以把头捏小，来像这样子，像这样子的比例，我觉得哎可能头太大了。我今天想要身体胖一点，那我现在就可以再把头用一些土，好，点身体。 那这些土哎，你这些你看哦，你只要再揉一下，它就回软了。因为我们今天的土很新鲜，所以其他的软度很高。那你们只要重复这个动作，都可可以一直在做。只要不要说你大概过个半个小时以后再来做这个动作，就会比较方便。像这样子，头比较小颗，然后，然后来，然后身体胖一点。 这样身体就会比较胖了，所以你们比例可以自己调整一下。看你们今天想要头很大、身体超小的，或是你们想要身体很大、头很小，这种你们都可以自己决定。好，然后再来。